決めてやるこれが物を殺すということだ殺すアークマヨレンジまったくパーフェクトやってやる見えたおしまいだよ俺もお前もラストアークフィニッシュ しの息吹残さないからああ容赦のない仕打ち期待外れねパーフェクトな苦しませるほど興味はない ハムシにしては楽しみラストアークフィニッシュ容赦のない仕打ち次行ってみようパーフェクト殺してあげるイ虫みたいにしてあげる星の怒りをークドライブフィニッシュ小さな声張り合いがないもん 虫のように消えなさラストワークフィニッシュですどう少しは目が覚めたよろしく本気で怒らせて遠野の折り紙味わいなさいあなたをリベンジです 本気で来なさい目障りにも程があっていい声を上げなさい私怒りましたを持って何時をするいいいもんだな動かせる体ってのは。 始めましょう私が見たものを君にお見せようそう何もかも無意味だったとねラストアウトフィニッシュはっもうちょいと楽しませてくれよこの間装填この一撃で土くれに帰ればいいドライブフィ まだやりますかパーフェクト諦めなさい切断による出血死攻撃による衝突死汝二重の死で償うべし ラストワークフィニッシュ逃げるなら逃げちゃってくださいねパーフェクト ったもはやこの先はない北海の鳩知るがいいラストアークフィニッシュ俺にもっと熱パーフェクトきまです 私を怒りましたああ私の全力師匠きます残ったらラストアークフィニッシュ死ぬかどうだパーフェクト本気でいきます 極め移動インパクトイラつくお覚悟どうなら伝わるこのイラストお願いしますとくとご覧くださいませ引けますいけますこれが宇宙ラストアークフィニッシュおやめなさい満足いただけたでしょうパーフェクト 行きますよ ほうきに切れぬものなしラストアフィニッシュご満足いただけましたかパーフェクト強開始下脱昇進 お姉さんついやりすぎちゃったこれらおとなしくしていてね聖なる神聖なる神我が一撃は主の御心さっさと地獄に落ち上がれラストアークフィニッシュ 甘すぎて見えてちゃうやっカリバーやっアバロンけるがいい 伝令で応じますカリバーラストラッフィニッシュ調子は悪くないパーフェクト起きてますかそりゃ翡翠ちゃんよろしくされました参ります

了解ですご覚悟どうに伝わるこの様子こちらですとくとご覧くださいませ行けます行けますこれが宇宙ストークフィニッシュおやめなさいおお怪我はありませんかパーフェクト